कोई पेशेंट और कोई ना प्लीज ऐसे क्यों कर तो नहीं ये क्या तरीका कार है मतलब आधी रात को आप चेक कर रहे हैं बच्चों वाला घर है ये नहीं तो ये क्या तरीका कार है किसी को आधी रात को तंग करना ड्यूटी है तो ये कौन सा टंग आए हुए हैं किसी दहशत को उठाने आए हैं यहाँ से ठीक है लेकिन ये बात ये हमारी तो चोरी वगैरह आपको चेक करें आप भी राइट नाम सारा राइट में इसमें कुछ नहीं है जब मैं बता गुलसान भाई तुम ही इरफान सालबान चुप करके तो चलो अब मैं तेरे मुंह कर रहे हैं